हेलो गाइज़ वेलकम है आप सभी लोगों का आज की न्यू वीडियो में और आज के वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देख के अच्छे से समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने G D San Andreas Android का जो लैग है वो किस तरीके से फिक्स कर सकते हो ठीक है लाइक आपने देखा होगा कि जी टी सेवन रियाज में एंड्रॉयड में जो लोग खेलते हैं जो लोग फ़ोन में खेलते हैं उनका काफ़ी लैग होता है गेम है ना तो आज की वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका जो गेम है वो एकदम स्मूथ चलने वाला है और लैग नहीं होने वाला है जिनके फ़ोन में अगर एक जी की भी रैम है ना और जिनके फ़ोन में अगर दो जी की रैम भी होती है तो भी यार वो जो लोग हैं अपने फ़ोन में सैन रियाज का जो लैग है वो बिल्कुल कम कर देंगे और अगर कोई मोड डाल रहा है या गेम क्रैश हो रहा है या फिर गेम लेग हो रहा है मोड डालने के बाद तो वो भी चीज़ सॉल्व हो जाएगी जी टी के अंदर तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैं आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ सो so, आप लोगों को कुछ करना नहीं है आप लोगों को सिर्फ इस वीडियो में पूरा बना ही रहना है एंड तक एंड मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगा कि आप किस तरीके से जी टी सैन इंडियाज़ का लैग है वो बिल्कुल ही फिनिश कर सकते हो बिल्कुल ही सो so, देखो फर्स्ट स्टेप एक बहुत ही अच्छा स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ so let's go to the first step let's go so guys first step में आपको क्या करना है कि आपको जाना है अपने एंड्रॉयड के अंदर डाटा के अंदर और वहाँ पे आपको जाना है com dot Rockstar Games dot G T ऐसे और आपको ये वाली फाइल मिलेगी तो आपको अपना लेग फिक्स करना है या फिर आपको अपना क्रैश फिक्स करना है अगर आप कोई भी मोड इंस्टॉल करते हो और फिर अगर आपका गेम गेम जो है क्रैश कर रहा है सो वो आप किस तरीके से कर सकते हो आपको ये फाइल्स दिखेगी सारी देखो जो भी आपको स्क्रिप्ट फाइल दिख रही है ना ये देखो कितनी सारी स्क्रिप्ट फाइल्स है जो कि मैंने अपने गेम के अंदर एड कर रखी है ये देखो इतनी सारी है मैं नीचे करता जाता हूँ देखो ठेठ तक देखो कितनी सारी है कितनी सारी स्क्रिप्ट फाइल्स जो है अपने फोल्डर में रखी हुई है और इन्हीं फाइल्स की वजह से हमारा गेम या तो लैग करता है या फिर क्रैश करता है दोनों चीज़ें हो सकती हैं अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है इस सिचुएशन में आपको ये करना है कि जो जो यूजलेस स्क्रिप्ट से उनको डिलीट कर देना है जिससे कि आप देखोगे तो इधर व्हीकल स्पॉनर देखोगे तो दो दो तरीके के व्हीकल स्पॉनर के मेन्यू दले हुए हैं ठीक है एक तो सी एस आई है और एक एफ एक्स टी है तो ये दो तरीके की चीज़ें हैं तो यार मेरे को तो व्हीकल स्पॉनर तो चाहिए होता है सभी को लेकिन दोनों में से मेरे को बेसिकली एक ही चाहिए होगा तो मैं दोनों में से एक ही लूँगा और एफ एक्स टी जो है मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँगा या फिर एफ एक्स टी और एक सी एस आई ये दो डिलीट कर दो तो इससे क्या होगा कि ये दो फाइल ही रह जाएगी ओनली तो दो फाइल से ये रहेगा कि सीन की ये सिनारी होगा कि अपन एक्सेस कर सकते हैं एक फ़ाइल को इजीली तो ये चीज़ भी पॉसिबल है तो अगर आप ये डिलीट कर दोगे तो लाइक जो जो मेरा कहने का मतलब ये है मेनली जो चीज़ें काम की नहीं है वो डिलीट कर दो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये है go check F X T ये किसी काम का नहीं है इसको डिलीट कर देता है एंड फिर ये आता है गैंग वॉर्स गैंग वॉर्स फिर भी काम का है और game save like G T F five ये काम का नहीं है ये काम का नहीं है फुल सेंट्रल प्रेस ये काम का नहीं है ये भी काम का नहीं है फोर्स फील्ड भी किसी काम का नहीं आता F P I C S पता नहीं क्या है इट एट द बार भाई ये तो कौन यूज़ में लेता है ड्रॉपर वेपन भी कोई यूज़ में नहीं लेता और लाइक इतने सारी जो देख रहे हो ना इस सारी चीज़ें कौन वो आ, कौन वो ये भी किसी काम की नहीं है क्लॉक क्लॉक की ज़रूरत ही नहीं है हम टाइम वैसे टेम्पो के ज़रिए चेंज कर सकते हैं कार रिपेयर काम का है कार कंट्रोल भी काम का है एंड कॉलिंग बैकअप्स बैकअप्स हमको इतने नहीं चाहिए बैकअप हम ओनली एक रखेंगे देखो कॉल स्वेट फोर्ट्स ये रखेंगे बाय एलियन ये इसको भी डिलीट कर देंगे बॉडी कार्ड के देखोगे तो बॉडी कार्ड के दो दो स्क्रिप्ट है यहाँ पे बॉडी कार्ड डॉट एफ और body card V one C S I चाहिए तो ये वी वन वाले एक्स्ट्रा इसे जो है डिलीट कर लेता हूँ एंड फिर ये है हम्म, बंदा है ना हेलीकॉप्टर तो इसे भी डिलीट कर देता हूँ एनिमेशन एंड्रॉयड इससे भी कोई ज़रूरत नहीं है और एयर सपोर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है एंड देखो ये ये फाइल्स होती है जिनकी लाइक मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने डिलीट कर दूंगा देखो ये हैवी गेंग हैवी गेंग नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए अब देखो अब ऑलमोस्ट मुझे ये ये जो स्क्रिप्ट है जो मैंने आपको बताई ये नहीं चाहिए मुझे ठीक है एंड ये है पीस मोड ये तो चाहिए प्लेयर इंजर्ड का भी मुझे कोई काम नहीं है प्लेयर चेंजर का भी मुझे कोई काम नहीं है प्रोटेक्शन भी मुझे नहीं चाहिए ठीक है तो देखो मैंने इतनी सारी जो स्क्रिप्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके रखी हुई है देख रहे हो ना कितनी सारी स्क्रिप्ट्स है और मैं जैसे इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट करने के बाद देखोगे तो मैंने काफ़ी सारी स्क्रिप्ट डिलीट कर दी है अब मेरे पास में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो स्क्रिप्ट है ना जो मैंने बचा के रखी है वो ही है सिर्फ अब बेसिकली क्या करना है कि आपको पता हुआ कि भाई अब बेसिक अब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है मैंने वही रखी है जो यूज़लेस है जो यूज़लेस है उसको तो मैं डिलीट कर दी जो यूज़फुल है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है तो आपको भी ऐसा ही करना है आपको अपने फोल्डर में देख लेना है कि भाई ऐसी कोई ऐसी स्क्रिप्ट फाइल तो नहीं है जो मेरे किसी काम के ना हो तो उसको डिलीट कर दो ठीक है तो इससे क्या होगा कि आपका गेम भी एकदम अच्छे से चलेगा और आपका जो गेम का जो क्रैश होता है वो भी फिक्स हो जाएगा लाइक मैं अगर आपको कोई मोड देता हूँ उसमें ज़्यादा स्क्रिप्ट आ जाती है तो आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को डिलीट करके अपना गेम का लैग फिक्स कर सकते हो गाइस ठीक है ये आता है हमारा step one let's go to the step two so guys step two step two में अगर आप देखोगे तो आपका लाइक ये गेम ओपन होता है एंड गेम के अंदर हमको सेटिंग्स करनी है और वो किस तरीके से करनी है देखो जैसे कि आप देख रहे हो मेरी शेडो बाहर दिख रही है एंड लाइक ग्राफिक्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो मैप पे क्लिक करो मैप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन में जाओ ऑप्शन में जाने के बाद आप जाओ डिस्प्ले सेटअप में वहाँ पे जाने के बाद देखोगे तो मैंने जो रेजोल्यूशन है ये देखोगे रेजोल्यूशन जो है इसको मैंने पूरा हंड्रेड कर रखा है इसलिए ये मेरा गेम जो है लैग कर रहा है तो आपको क्या करना है मैं फर्स्ट से बताता हूँ विजुअल इफेक्ट्स को आपको बिल्कुल ही लो कर देना है ठीक है अगर आपको एकदम लो डिवाइस है ठीक है इसको कम ही करो मैं तो सही बता रहा हूँ यार अगर तीन जी का डिवाइस भी हो ना तो भी इसको लो ही करो अगर गेम अच्छा चलाना है आपको तो ठीक है दो जी बी एक जी वाले तो ये करो ही करो ठीक है फिर आता है रेजोल्यूशन रिजोल्यूशन भाई इसको जितना कम कर सकते हो ना उतना कर दो अब जिनके फ़ोन में जी टी सरेन रियाज भाई इतना ज़्यादा लैग करता है ना कि खेला भी नहीं जाता तो उस सिचुएशन में इस रेजोल्यूशन को पूरा ज़ीरो कर दो पूरा ज़ीरो इससे क्या होगा कि भाई आपका जो गेम होगा देखो इस तरीके से दिखेगा थोड़ा बेकार दिखेगा लाइक क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी बट गेम uh, जो है आपका एकदम एकदम सुपर स्मूथ चलने वाला है बिल्कुल सुपर स्मूथ लैग के नाम पे एक चीज़ नहीं होने वाली है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ये और बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ इससे सॉल्व हो सकती है ठीक है अगर जो लोग इससे कम ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं तो वो भी देख लो इसको एटलीस्ट एटलीस्ट देखो मेरे डिवाइस की ये जो डिवाइस है जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ उसमें तीन जी की रैम है अब तीन जी की रैम है तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो रेजोल्यूशन रखूँगा यहाँ पे वो रखूँगा एट्टी एट्टी के अराउंड रखूँगा ठीक है एट्टी के एटी टू एटी फाइव के अराउंड रखता हूँ मैं इसको ठीक है तो देखो एटी टू एटी फाइव के अराउंड मैंने इसको रख दिया एटी सिक्स हो गया चलो फिर आता है ड्रो डिस्टेंस अब ड्रो डिस्टेंस में क्या होता है कि आपको जो आ, आपके जो डिस्टेंस में जो चीज़ें होती है लाइक आपके डिस्टेंस में अब जैसे कि आप देखो सामने एक बिल्डिंग है तो वो वो हमारा ड्रो डिस्टेंस होता है आप देखो ये इस बिल्डिंग के ऊपर देखो ये चीज़ हमको विजिबल नहीं हो रही अच्छे से क्योंकि हमने ड्रो डिस्टेंस को पूरा कम कर दिया है अब वैसे ही मैं ड्रो डिस्टेंस को पूरा ज़्यादा कर देता हूँ तो अगर आप देखोगे तो लाइक हमको जो चीज़ें हैं वो एकदम अच्छे से स्पॉन होगी तो इससे ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये लेकिन अगर आप गाड़ी चलाते हो ना जैसे मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल बताऊँगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना जो दूर से दिखती है वो आपको नहीं दिखेगी अगर आप इसको एकदम कम कर दोगे तो और अगर एकदम आप इसको बढ़ा दोगे तो आपको दूर दूर की बिल्डिंग भी विजेबल अच्छे से होगी ठीक है तो वो जो है आ, इस काम के लिए ये वर्क में आता है गाइज आपका ठीक है ड्रो डिस्टेंस तो ड्रो डिस्टेंस को एटलीस्ट एटलीस्ट मैं तो बोलता हूँ कि भाई मेरे डिवाइस के अकॉर्डिंग मेरे डिवाइस में तीन जी रैम है तो ये भी वैसे भी यूजलेस है तो मैं इसको सिक्सटी फाइव भी रखता हूँ उससे ज़्यादा नहीं रखना शेडोज आता है गाइज शेडोज ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट शेडोज में क्या करना है कि इससे पूरा ही या तो ऑफ कर दो या फिर क्लासिक कर दो low end device according to your device that's it इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे डिवाइस यार इतना कैपेबल नहीं होता कि शेडोज़ को हैंडल कर सके and shadows are very important इससे आपका गेम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा प्लस नेक्स्ट आता है कार रिफ्लेक्शन कार रिफ्लेक्शंस में क्या होता है कि आपकी जो कार की जो रिफ्लेक्शन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है सो so, इससे ऑफ ही रखिए क्योंकि हमारा लो एंड डिवाइस इसके लिए तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ही हाई एंड डिवाइस इसके लिए आ जाता है फिर सो so, इससे भी बिल्कुल ही ऑफ रखिए अब देखो ये मेरी सेटिंग से इसे आप कॉपी कर सकते हो ब्राइटनेस आप तेज कर सकते हो ब्राइटनेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रोल होता क्योंकि ब्राइटनेस तो फ़ोन की भी ब्राइटनेस होती है उसे भी आप तेज कर ही देते हो तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता परफॉर्मेंस पे एंड दैट्स इट ये बेस्ट सेटिंग्स है और अब हमारा जी टी देखोगे तो बाइक कितनी अच्छे से रन कर रहा है बिल्कुल भी यहाँ पे लैग जो है वो देखने नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी एकदम गेम स्मूथ चल रहा है और दिखने में भी अच्छा दिख रहा है और साथ में कोई भी इशू नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप जो जी टी सैन इंडिया है अपना वो इस स्टेप से 100% फिक्स कर सकते हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे मे भी हो सकता है आपका गेम क्रैश भी ना होगा ठीक है ये हो गया स्टेप टू जो कि बहुत काम का था एंड फिर आता है step three let's go to the step three so guys step three में आता है अपने पास में ये देखो स्क्रिप्ट जिसका नाम है 60 एफ और फिर है second 60 F P S V two dot C S A guys okay so आपको कुछ नहीं करना है आपको अपने जी टी एस रियाज के एंड्रॉयड में जा कर के डाटा में जा कर के और जो फोल्डर है com dot Rockstar Games और जी टी एस ए वाला उस फोल्डर के अंदर ये दो फाइल को पेस्ट कर देना है कॉपी करके एंड देन पेस्ट कर दो अब इन दो फाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो वहाँ पे जाके एंड आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड करोगे फाइल डाउनलोड करोगे तो नो पासवर्ड ठीक है कोई पासवर्ड नहीं होगा एंड आपको ओनली एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर मिलेगा उस फोल्डर को कॉपी करके अपने एंड्रॉयड और डाटा के अंदर जाके पेस्ट कर देना और आपके जो गेम के अंदर 60 एफ की फाइल है वो आ जाएगी फिर आपको कुछ नहीं करना है आपको गेम चला के कुछ नहीं करना है आपको खाली गेम चला करके और इन्जॉय कर लेना है देन बाद में आपको जो गेम होगा ना लाइक आपको ओनली गेम ओपन करना है एंड आपका जो गेम है वो एकदम स्मूथ चलेगा एकदम सिक्सटी एफ और ये आपके डिवाइस में लोड भी नहीं डालेगा एंड आपका जो गेम होगा वो बहुत अच्छे से चलेगा ये जो फाइल थी वो स्पेशली लैग की थी ठीक है आपको जो गेम का जो लैग होगा वो बिल्कुल ही फिक्स हो, जाएगा और उल्टा जो आपका गेम होगा वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा मतलब जो आपका गेम पहले लैग हो रहा था वहाँ पे आपका जो गेम होगा वो स्मूथ हो जाएगा और 60 एफ बहुत मैटर करता है मैं बहुत बार इसके बारे में बता चुका हूँ एंड इस बार मैं वापस से बता रहा हूँ ताकि आपको आप अवेयर हो सबके सब एंड लाइक like, आप फाइल को डाउनलोड करो और आपका गेम बिना किसी प्रॉब्लम के रन हो जाए बिना किसी दिक्कत के और गेम आपका कभी भी इन फ्यूचर भी लैग ना करे और हाँ इस फाइल को जब भी आप आ, कोई भी मोड डालते हो तो एक बार चेक कर लिया करो कि ये जो दो फाइल है 60 एफ की ये आपकी गेम के फोल्डर में है कि नहीं यानी कि आपने मोड इंस्टॉल किया और अगर आप आ, उसके अंदर ये दो फाइल्स नहीं होती है तो आप मैनुअली खुद से वो दो फाइल डाल दीजिएगा ताकि क्या होता है कि आपका गेम एकदम स्मूथ चला है क्योंकि मैं जो मोड देता हूँ उसके अंदर तो ऑलरेडी यार ये सिक्सटी एफ की फाइल होती ही है है ना तो उसमें आपका जो गेम है वो एकदम स्मूथ चलने वाला है ठीक है सो टाइम वेस्ट नहीं करते चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की और जो कि है step four so let's go so guys step four आता है और जो कि है delete G T S A data folder अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इससे डिलीट करने के बाद में लाइक आपको जो भी मोड इंस्टॉल होगा आपके जो भी क्लोजेट्स होगी वो सब डिलीट हो जाएगी लेकिन लेकिन ये सबसे एंड चीज़ आती है अगर आपका गेम लैग हो रहा है बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा है और उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं पता कि भाई मैं अब क्या करूँ मैं गेम नहीं खेल पा रहा तो उस सिचुएशन में आप ये जो जी टी का फोल्डर होगा वो डिलीट कर देना और हाँ अगर आपका लाइट वर्जन है ना तो डिलीट मत करना क्यों भाई अगर light version delete light version अगर आपने डिलीट कर दिया ना तो यार आपका गेम चलेगा नहीं फिर बाद में फिर मुझे बोलोगे भाई गेम चल नहीं रहा है सो दैट्स इट आपको क्या करना है आपको डिलीट कर देना है फोल्डर अगर आपका ओरिजिनल वर्जन है तो लाइट वर्जन है तो मत करना मैं पहले ही बता रहा हूँ वरना मुझे बाद में बोलोगे कि भाई तूने मेरा गेम डिलीट करवा दिया ठीक है तो मैं पहले ही बता रहा हूँ डाटा फाइल डिलीट कर देना इससे मैं पहले बता दे रहा हूँ जो भी आपकी गेम के अंदर जो चिट्स होगी इंस्टॉल होगी वो सब डिलीट हो जाएगी और आपका गेम पूरा रीसेट हो जाएगा लेकिन आपका गेम बहुत अच्छे से चलेगा ठीक है आपका गेम लैग बिल्कुल नहीं होगा एंड बहुत अच्छे से गेम चल जाएगा तो कहीं यही था आज के ये चार स्टेप एंड वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है सो so, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ काफ़ी लोग बोल रहे थे गेम मेरा बहुत लैग होता है आप मोड़ देते हो वो क्रैश होता है और लैग भी बहुत ज़्यादा होता है और हमारे फ़ोन की रैम दो जी है और किसी किसी की एक जी होती है सो दैट्स इट और कुछ नहीं यार ये चीज़ें करके आप अपने जी टी इंडियाज का जो लैग है वो बिल्कुल ही फिक्स कर सकते हो लाइक बिल्कुल जीरो कर सकते हो उल्टा अपने गेम को स्मूथ कर सकते हो ठीक है अगर आपने चारों ही स्टेप्स अपना लिए तो आपका गेम बिल्कुल लैग नहीं होने वाला है एकदम अच्छे से आपका गेम चलने वाला है गाइस ठीक है सो so, अब चलिए <laughs> वीडियो एंड करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैं बता दूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर सब्सक्राइब करे हुए हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना इससे क्या हुआ कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा गाइस ठीक है सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय गाइस